EA Games. Challenge everything. Amateus. Yo guys masih bersama lagi dengan tes siswa 2 ya Kali ini tes siswa 2 sudah mengambil cheat terbarunya itu Cisau second versi Madara Ingat Oke guys jangan lupa subscribe dan dukung terus tesis World guys Oke guys saya tutup guys topik mulai daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh